темно, и все сомнения прочь. С тобой проведем эту ночь. Слушай сердце стон, положи на грудь ладонь дай обнять тебя, мечта моя. Я с тобою, ты моя, это больше, чем игра. Заиграет снова кровь, я даю тебе любовь. Ты девчонка хоть куда, ты удача навсегда. Чувства не гони ты прочь, будь моею в эту ночь. взамен ничего не возьму. Измен твоих я не потерплю. Если скажешь «да», все это может быть не так. Wohnison serca odstucać. Ja z tobою akrydą, ja najwiernaję wróblą, a ta poczycia mi gra, pasa pół swojego przywa. ty dziewczonka odkuda, ja z tobою навсегда. Ty, że możesz mnie pomóc, w mojeju, wytłumacz. Будем вместе мы всегда, остальное ерунда. Будь со мной, я буду твой, эта ночь для нас с тобой. Позабудем мы вчера, это чувство не игра. mydła i obca mnie nie bądź put Marieju. Betunowcz.